passes without you on my mind. Not even one minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Whoa. How I wish that you were here to give me day that passes without you on my mind. Not even one minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me.